dari Brigade Mobil yang sudah berada di atas sepeda motor pun akan segera menghalau masa dan mencoba untuk mengendalikan situasi. Aparat pun sudah mulai melayang, menodongkan senjatanya begitu kepada masa. Dan masa pun sudah mulai bisa untuk dipukul mundur begitu Masa ini pun masa mencoba untuk menerobos barikade polisi dan berupaya untuk mengaju dengan terus melakukan aksi provokatif begitu ada. Dan gas air mata pun kembali ditembakkan Dari belakang kita dikepung. Mas Bang, dari belakang Bang. Odol keluarin odol. Odol keluarin di arah sana. Kita bisa. Ya saat ini kondisi di sekitar halte Baswe Pakin yang mana ini masih terkendali begitu Ade. Namun aparat saat ini masih terus berupaya untuk mengamankan situasi. Karena tepat di Eh, perempatan yang mana ini dekat dengan halte busway pakin di kawasan penjaringan Jakarta Utara terjadi kondisi yang cukup tidak kondusif begitu adik. Apartemen berupaya untuk menghalau masa yang belum diketahui dari mana mereka berasal. Dan saat ini aparat pun terjadi TNI masih berupaya menghalau situasi. Di belakang saya maupun di depan saya saat ini masih terjadi kericuan yang cukup luar biasa begitu Ade. Dan aparat yang bersiaga di sini adalah BRIMOB dari kepolisian setempat dan juga ada dari marinir. sejauh ini situasi masih bisa dikendalikan begitu Ade. Dan kejadian kerusuhan yang terjadi di sekitar kawasan halte Busway Pakin, tepatnya di sekitar uh, tempat yang dekat dengan masjid luar Batang, penjaringan Jakarta Utara. Ini sudah terjadi sekitar kurang lebih satu jam yang lalu sempat terjadi beberapa aksi kericuan di sini, seperti diantaranya adalah pengrusakan toko, pembakaran ban dan juga hingga sepeda motor pun sempat dibakar tadi saya melihat begitu. Dan warga di sini pun masih berada di tempat dan tidak bisa diupayakan untuk diminta dihindarkan dari tempat terjadinya kericuan di sini. Dan saat ini pun sudah Dan saat ini pun aparat sedang berjaga, berupaya mendekat situasi yang sudah berlangsung selama lebih dari satu jam ini. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri ini juga sudah bersiaga sejak kurang lebih dua jam yang lalu, yang mana sebelumnya berjaga di sekitar kawasan perumahan Pantai Mutiara, tempat tinggal Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama, dan saat ini sudah bergeser di sekitar kawasan yang dekat dengan penjaringan maksud kami Masjid Luar Batang. Personil yang disiagakan pun dari aparat sudah semakin bertambah. Dan sejauh ini masih berhasil dikendalikan. Namun beberapa geser mata yang sudah ditembakkan tadi begitu, ada yang masih terasa, bahkan sudah semakin menusuk, karena memang ini adalah salah satu langkah ataupun upaya yang dilakukan oleh aparat untuk mengendalikan situasi. Sobiasi lempar batu. Belum diketahui berasal dari mana masa yang berkumpul di sekitar halte pakin ini. Bahkan anak kecil pun juga terlempar botol, batu begitu. Aksi pun pasamnya dari dua arah. Terus, terus, terus, terus. Kita tunggu. Bang, hati-hati bang. ada terusak kita lari ke sana oke bang oke bang saat ini posisi sudah bisa dibilang terkepung begitu aparat berada di tengah dan masa yang berada di sisi kanan saya dan juga yang ada di sisi kiri saya sudah saling menyerang. Dan kondisi saat ini sudah tidak kondusif begitu kita mengambil jarak aman dengan bersiaga yang dekat dengan aparat. Suasana di sini semakin memanas, warga sudah mulai terlihat tidak bisa dikendalikan begitu Ade. Dan polisi bersenjata lengkap dan berkendara, sepeda motor pun sudah bersiaga untuk mengendalikan situasi yang terdapat di sekitar halte Patin, yang mana ini berdekatan dengan kawasan Masjid Luar Batang atau kurang dari 5 km.